bidea zein den gauden egoeran gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan. posible Juan dena hitzutzerik libe Bide, oinazpiko bide, ez ez aldun posible Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide bakoitzan atzetik bestea Bizikidetza jarri eta elbide Denak eskubide denen jabe Bide baten zaiena da astea Herri gaztea, luze bidea Gelditzeko bat ere astirik gabe Asia da sentitzen ekea Talare oinez izan arte libre